यहाँ पर एम्प्लॉयज के नाम है ये राम है ये श्याम है ये राज है सचिन है महेश है और जीवा नाम की कोई स्टाफ है ठीक है यहाँ इनकी पोस्ट भी लिखी हुई है कोई कैशियर है कोई अकाउंटेंट है कोई मैनेजर है कोई ऑफिस स्टाफ है कोई पियोन है ठीक है और कोई कैशियर है तो यहाँ पे दो बार कैशियर का यहाँ पे दिखाया गया है और यहाँ पे सैलरी दी गई है इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं रुपीज में कन्वर्ट कर देते हैं कहां से कन्वर्ट करेंगे बेटा यहाँ पे देखो ये परसेंटेज जो साइन लगा हुआ है यहाँ पे किनारे यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्मेट करेंसी तो यहीं पे क्लिक कर देंगे और हमें इंडियन फॉर्मेट रखना है रुपीज वाला तो देखो बाय डिफॉल्ट यही है दिख रहा है ये रुपया का सिंबल बना हुआ है ना तो यहां पर अगर इसको लगा देते हैं तो सबके पहले रुपया ऑटोमेटिकली आ जाएगा आ गया अब यहां पर इफ के फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं इंसेंटिव ठीक है तो यहां पर लगाएंगे इफ यदि ब्रैकेट को ओपन करेंगे कहेंगे अगर इस स्टाफ की जो जो कि राम है जो कि जो इसका पोस्ट क्या है कैशियर है ये कैशियर है अगर इनकी सैलरी अब सैलरी को हमने सेलेक्ट कर लिया सैलरी किस में है डी थ्री में ज्यादा हो बड़े जिधर मुंह खुला होता है वो बड़े का निशान है ठीक है बड़ा हो या बराबर हो पचास हजार के क्या कहेंगे पचास हजार फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड कर दिया कॉमा दे देंगे अगर इनकी सैलरी बड़ी हो या बराबर हो इफ जो है कंडीशन देने के लिए कई कंडीशन लगा सकते हैं एक इफ भी दे सकते हैं एक इफ में दो कंडीशन होती है एक ट्रू की दूसरी फॉल्स की तो फिलहाल यहां पर हम एक से ज्यादा कंडीशन देंगे तो हम एक से ज्यादा इफ यूज करेंगे देखो एक फॉर्मूले के अंदर फिर वही फॉर्मूला यूज किया जाए मतलब फॉर्मूले के अंदर वही फॉर्मूला यूज किया जाए तो इस प्रोसेस को कहते हैं नेस्टेड नेस्टेड क्या बोलते हैं एनएसटीडी नेस्टेड फॉर्मूला ठीक है तो यहां पर हमने 50000 कर दिया अगर इनकी सैलरी है नहीं है या नहीं है इससे हमें मतलब नहीं है हम सिर्फ क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं ठीक है तो ये हो गया डी थ्री में रखी हुई वैल्यू बराबर हो या बड़ी हो किससे पचास हजार से ठीक है तो यहां पर इंसेंटिव का क्या परसेंट आ जाए क्या परसेंट आ जाए यहां पर हम लिख देते हैं डबल एटेड कोर्स में टू परसेंट लिख दिया टू परसेंट ठीक है ये लिख दिया टू परसेंट समझ में आ रहा है कॉमा देंगे फिर यहां पे इफ लगाते हैं यानी इफ के अंदर फिर इफ लगाया इसे कहेंगे नेस्टेड इफ क्या कहेंगे और इस तरह के फॉर्मूले को क्या बोलेंगे नेस्टेड फॉर्मूला ठीक है फिर इसी को सेलेक्ट करेंगे इसी क्राइटेरिया पर ये सेट होता चला जाएगा फिर सेलेक्ट किया दोबारा हमने सेलेक्ट कर लिया सेलेक्ट किया यहां पे आ रहा है लिखा हुआ देखिए आ रहा है ना तो ये D3 में रखी हुई वैल्यू बड़ी हो या बराबर हो अब कहेंगे ये 40000 से बड़ी हो या बराबर हो ठीक है तो कितना परसेंट इंसेंटिव मिलेगा तब 1.5 ठीक है कितना मिलेगा 1.5 तो यहां पे टाइप कर देते हैं 1 point N T 5 F I V ये टाइप कर दिया हमने कॉमा देंगे फिर हम इफ लगाते हैं इफ में तो ही कंडीशन होती है या तो ट्रू की या तो फॉल्स की लेकिन हम लगा रहे हैं एक से ज्यादा इफ ठीक है देखो अभी तक हम तीसरा इफ यूज करने वाले हैं तो जब एंड होगा तो एंड में दो कंडीशन देनी होगी अभी हम नेस्टेड यूज कर रहे हैं तो इसलिए सिंगल कंडीशन लेके चल रहे हैं जब हम इसको एंड करेंगे तो एक से अधिक कंडीशन हमें देनी होगी यानी दो कंडीशन इफ में दो ही कंडीशन होती है ट्रू या फॉल्स की ठीक है फिर यहां इफ कहा मैंने अगर सैलरी बीस हजार के बराबर हो ठीक है ध्यान देना किसकी सैलरी यहां पर रखी हुई सैलरी डी थ्री में रखी हुई सैलरी हर बार डी थ्री को ही सेलेक्ट कर रहे हैं बड़ी हो या बराबर हो ट्वेंटी थाउजेंड के किसके ट्वेंटी थाउजेंड के तो क्या हो जाए कितना परसेंट इंसेंटिव मिलेगा तब मिलेगा वन परसेंट तो क्या दे देंगे सीधा सीधा लिख देंगे वन परसेंट इस तरीके से परसेंट ओके ये हो गया बंद करेंगे इसको और अगर इन सब में से कोई भी सैलरी ना मिलती हो तो उन्हें कोई भी इंसेंटिव नहीं मिलेगा सैलरी अगर इन सब में से कोई भी कंडीशन टैली ना करे तो उनको इंसेंटिव मिलेगा कितना जीरो मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा यानी कितना इफ लगाया हमने काउंट करो ये पहला इफ हो गया ये दूसरा इफ हो गया ये तीसरा इफ हो गया यानी तीन ब्रैकेट्स क्लोज करने हैं लास्ट में दो कंडीशन हमने दी है देखो ये इफ दिया d3 में रखी हुई वैल्यू बड़ी हो या बराबर हो 20000 के तो यहां पर 1% अन्यथा इन सब में से कोई भी कंडीशन टैली ना करे तो क्या हो जाए जीरो मिले तो यहां पर देखिए क्या आता है 1.5 आ गया ऑटोमेटिकली आया कि नहीं आया आया क्योंकि 40,000 सैलरी है तो 1.5 आ गया अब यहां से हम इसको ड्रैग करवाते हैं ये ड्रैग करवाया हमने तो ड्रैग करवाएंगे तो देखेंगे यहां पे 1.5 आया है यहां पे 1.5 आया यहां पे 2% आ गया है क्योंकि ब्रांच मैनेजर की सैलरी 50,000 है तो हमने कंडीशन में दिया था मोर देन 50,000 या बराबर भी हो 50,000 के तो भी 2% इंसेंटिव मिलेगा और यहां पे सैलरी 20,000 से कम है 19,000 है तो इनको क्या मिलेगा जीरो परसेंट मिलेगा इंसेंटिव तो इस तरह से आप कंडीशन दे सकती हैं समझ में आया ठीक है